Δεν υπάρχει ηλικία μεταξύ μας. Όταν άνοιξα το βιβλίο των αναμνήσεων μας, ο ουρανός χύστηκε πάνω από τα κεφάλια μας και ο ήλιος σκέπασε τα μάτια μας, ο τρόπος ζωής μας διχασμένος. Και τα αστέρια χάθηκαν από τον ουρανό μας και η Πανσέλινος έκλεισε τα όνειρα μας, το σκοτάδι έχει τυφλώσει την αγάπη μας, γιατί δεν καταλάβατε την αθωότητα της συνάντησής μας. Έκλαψα με τόσες σταγόνες βροχή στον κόσμο μας. Έτσι, περπατώ για την αθωότητά μου στη ζωή μου, ψάχνω για αθώα αγάπη, ειλικρινή στα λόγια του μπροστά μου, περήφανος που με έχει μαζί του. Η αγνότητά του μπροστά στον λαό του και στον λαό μου, πιστό στον Κύριο όλων των προφητών του κόσμου μου, στην καρδιά του γίνεται η διεύθυνση μου και δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ αυτού και εμένα για να τον προστατέψω από τους εχθρούς του και τους δικούς μου και στα μάτια μου βάζω την αγάπη μου για αυτόν, οπότε δεν έχω δει κανέναν εραστή που να έχει την αγάπη του για μένα. Συγγραφέας και γράφων Σάντου Σάντι